está o código, mas estou aprimorando ainda as certas medidas aqui, né? Eu vario aqui, o potenciômetro já varia aqui. E aqui, ó, também varia editor. Para a entrada na lógica, a tá zero, tá? Jornal da Manhã, de segunda a sexta, com display OLED. E aqui a placa medidora de tensão. Primeiro, houve o atentado. Depois,